هل يجوز هل تجوز الصلاة خلف من يتكلم في الحكام أي نعم هو لا يكفر بهذا هو لا يكفر بكلامه في الحكام والصلاة خلفه تجوز وخروجه وكلامه في الحكام باطل لا يقبل منه هل الكلام في الحاكم في المجالس الخاصة خروج هو ليس خروج حقيقة لكن هو من غيبة الحاكم وغيبة الحاكم أعظم من غيبة غيره ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله